ვარხარ ცამდემ ზემდე გალაქტიკა მის მგონი ჩემიდან შენთან მანძილი არასდროს არის შორი ვიცი გიყვარვა ვიცი გენატრები ჩემგან გაკამოტოვებული ზარები ამდენი sms-ი ამდენი დასინვა მაგრამ მაინც არ გამოგივიდა ეგ დაცინვა მიდი მითხარი რამე გასათქმელი თუ რამე გამოიარე ისეთი განსაცდელი ვიცი რომ ბევრს შემგან არცელი მოდი გამოიარე ჩემთან მხოლოდ მე და შენ მხოლოდ მე შენ და სხვა მხოლოდ მე და შენ არავინ სხვა მხოლოდ მე და შენ ის ის ბრებიც ახტება მხოლოდ მე და შენ არავის ხვა ვიცი გიყვარვარ ვიცი გენატრები მოდი ახლა შევაფასო ჩემი აზრები ყველაფერზე მეტად მე შენ მიყვარ ხარ რაც არ უნდა გააკეთო მაინც შენთან ერთად ვარ ბოლოს რომ კლასში ჩაგხედე რა დრო იყო რაც არ უნდა გააკეთო ვერ შეცვლიმ წარსულს ვით რაც არ უნდა გააკეთო ვერაბუნებ დროს ერთი შეცდომა იყო გაპატიებ არას დროს მიყვარხარ ამას გიხსნი ჩემში კი პოვეშუკად ვერასდროს ვერ მომიშოვება შენთან ვიქნები ურჩად ხოლოდ მე და შენ ხოლოდ მე შენ და ზღვა ხოლოდ მე და შენ არავის სხვა არასდროს სადო წასვლა არა გაქვს ამის შანსი შენით ვისწავლებ რენა და ამ სიცოცხლის არსი ხოლოდ მე და შენ ხოლოდ მე შენ და ზღვა ხოლოდ მე და შენ არავინ სხვა ხოლოდ მე და შენ ის ვარს კლავი არ ჩაგრევა ხოლოდ მე და შენ არავინ სხვა რადგან აქვე ხარ ხედავ მესმე შენი ხმა კვილი როცა უშენო ცხოვრ სულ გამოდმებით ვტირი